Основные функциями которыми пользуются холодильщики, значит, сет, это задание температуры вверх-вниз, вот, задаете какую надо, плюс 2 нам надо. Дальше атайка включается долгим нажатием нижней кнопки. Потом э, заходим в меню, держанием настроек, R04 коррекции сигнала температуры в объеме дальше оттайка еще основные функции D02 температура остановки оттайки плюс 9 а, это у нас интервал между оттайками D03 и D04 максимальная длительность атаки 30 минут. Так, еще забыл сказать, если у вас холодильники подключены к общей системе мониторинга, отдельно на модуль управления настраивать оттайку нельзя, так как может слететь настройки на мониторинге, то есть сбиться очередность, температура там и так далее. Это все нужно будет регулировать уже на самом мониторинге от Тайку. Это я вам покажу позже, смотрите мои видео.